Ciao! Allora, oggi vi mostro cosa uso io per, come trattamento urto per la caduta dei capelli o quando si indeboliscono con il cambio di stagione, eccetera, eccetera. Ve lo faccio vedere che facciamo prima. Sono queste fiale della Keramide H, eccole qua. Queste sono quelle per capelli secchi, formula potenziata con amminoacidi eh, trattamento intensivo, fiale a base di cheratina e aminoacidi per capelli debili, deboli, sottili, facili da spezzarsi. Allora, queste fiale sono 10 fiale monodose eh, per 10 ml l'una, ok. E vi faccio vedere il video dove le applico, così facciamo prima e poi dopo ne parliamo assieme. intanto ehm, io queste fiale le utilizzo nei cambi di stagione e soprattutto in primavera e in autunno perché vedo che i capelli tendono a cadere di più sono ehm, 10 fiale come ho detto e me la confezione dura un anno intero perché faccio una stagione 5 fiale e l'altra stagione le altre 5 fiale e le faccio una volta a settimana e trovo che sia sufficiente la cosa importante come tutti i prodotti non è tanto il prodotto in sé sì questo sicuramente eh, aiuta però è il massaggio che deve essere molto eh, intenso e prolungato bello devi proprio andare a massaggiare bene il cuoio capelluto, una cosa, una cosa lunga, eh, con, con calma, prendersi il suo tempo, in questo caso penetra molto meglio. Lo utilizzo sui capelli appena lavati prima di asciugarlo. Il profumo è un po' intenso ma comunque si attende ad andare via quando l'ho asciugato. Non mi dà problemi durante la piega e io trovo che è davvero ehm, già dopo le prime applicazioni si nota che i capelli sono davvero molti, molto meno quelli che rimangono nella spazzola quindi sicuro io ehm, ho provato varie formulazioni e questa è quella bianca la, la linea bianca che dice eh, per capelli deboli, sottili e ho provato altre linee e ehm, credo che sia la bianca stavo leggendo perché dico magari dico una cavolata non c'è ovviamente scritto e quindi ci arrangiamo e comunque quella per capelli secchi ecco perché ne ho provate altre che dicevano che erano per tutti i tipi di capelli ma ho trovato che facessero meno forse i miei capelli hanno davvero bisogno soprattutto dato che ne faccio 5 e non tutta la scatola hanno davvero bisogno di un trattamento in più comunque io mi trovo bene credo che siano valide e, e volevo consigliarvele perché comunque sia non costano tantissimo rispetto ad altri prodotti ok e mm, con un trattamento a urto che comunque 5 fiale facciamo che sono due mesi davvero io mi trovo bene e noto i risultati soprattutto mi raccomando l'importante è il massaggio massaggiate bene a lungo profondamente muovete bene lo scalpo si deve muovere un po' come vi ho fatto vedere nel video quindi proprio una cosa prolungata e niente eh, io spero che sia stato utile e fatemi sapere se l'avete provato, se, provate, se lo proverete, se avete provato altri prodotti di questa linea e fatemi sapere come si trovate. Io vi do appuntamento alla prossima sessione beauty e se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e mettimi un like così non perdi le prossime recensioni. Alla prossima, ciao!